Lepas memang uh, ah, diorang bersatu untuk bersama dengan kerajaan uh, kira pembangkang ke, tidak kira pemerintah ke, penyokong bagi parti pemerintah semua bersatu untuk menyelesaikan ini pandemik COVID-19 ini. Uh, bertemu kembali di video Mustermat untuk uh, minggu ini uh, dan uh, harapnya semua para penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat dan walafiat dan uh, minggu lepas saya ada mention berkenaan dengan uh, kawalan pergerakan PKPP uh, kawalan pergerakan uh, pemulihan yang di mana ianya dilanjutkan hingga 31 Ogos 2020. Ha, ah, jadi saya juga telah um, saya juga telah membuat uh, beberapa soalan survey uh, pada beberapa hari yang lepas di mana uh, saya melihat rakan-rakan uh, semua dan juga para penonton uh, telah memilih untuk uh, saya buat video reaction How Malaysia Get Over COVID-19 iaitu satu clip video di mana ada satu YouTuber ni daripada US saya rasa US dan dia telah buat uh, satu video berkenaan dengan uh, bagaimana Malaysia menghadapi COVID-19 dan ia telah berjaya setakat ini So, um, sebelum saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai topik berkenaan uh, Harap semua para uh, subscriber di sana dan juga para penonton Untuk like, uh, share dan tekan notifikasi button Serta jangan lupa untuk uh, share video ni ke rakan-rakan uh, maupun sahabat pandai Agar uh, ianya sama-sama mendapat manfaat Okey untuk uh, update video kali ini saya akan buat reaction Saya akan buat reaction Sekejap Saya akan buat beberapa reaction uh, Satu lah video um, Ianya daripada channel Other Side of the Truth So tanpa buang masa lagi Ah, mari kita sama-sama tengok apakah uh, video yang dimaksudkan itu. serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Okay. <laughs> Edit Liu. Nah, ini artisnya aku nak tahu lah. volunteer organizations. So many people volunteered and so many organizations helped out. For example, Imaret provided healthcare workers mm, with food, yeah. AC units, and raised over 3 million ringgit for medical supplies. Yeah, that's true. Betul tuh. <laughs> Oke, okay, uh, ah, untuk poin yang ke-15 ini juga saya ingin tambah uh, selain daripada NGO uh, ah, kita juga setiap daerah itu sebenarnya dia ada uh, apa seperti pengurusan uh, bencana uh, pengurusan operasi, operasi bencana PKOB uh, ianya di bawah peraturan 20 MKN di mana setiap uh, macam ini uh, kalau ikutkan kalau macam seluruh negara tu dia disetiharkan pandemik ataupun krisis ataupun di seluruh negara lah bencana MKN akan keluarkan arahan 20 dan semua daerah dia ada beberapa agensinya termasuk kebajikan uh, termasuk uh, daripada uh, kepimpinan iaitu uh, unit pembangunan uh, masyarakat uh, di daerah tu akan uh, dia berfungsi lah untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada orang ramai dan juga menyalaras bantuan-bantuan kalau macam di papar hari itu saya nampak ada satu uh, ini bakul bak, uh, bakul bergerak kah? dia maksudnya ada NGO ni dia buat satu ni NGO saya tidak pasti NGO atau tidak tapi dia dia satu organisasi yang memberi bantuan macam bantuan makanan beras dan sebagainya kalau di kawasan saya juga di sebelah Kimanis ni uh, ada bantuan diberi daripada uh, Adun uh, yang hormat Adun mengawan uh, serta juga daripada Parlimen dan ada juga daripada pemimpin uh, orang perseorangan lah uh, pemimpin tu bekas uh, ahli parlimen di kawasan Cik ni dia juga beri bantuan kepada semua orang jadi ini uh, isu bantuan ni kan uh, cerita bantuan ni dia melangkaui uh, fahaman politik melangkaui uh, fahaman agama bangsa kira-kira bangsa agama sebab uh, kesejagatan tu yang yang dilihat. Okey, kita teruskan dengan video. Dr. Noor Hassam Abdullah has been ranked one of the top doctors in Doctor, the entire world yeah, at fighting the coronavirus. Top tiga tuh, top, top, top three. Dr. Noor Hisham. That gathers support and also yeah. keeps people calm as he does it. Number 13, ah, the 13. Movement Control Order ah. and the Enhanced Movement Control Order. These things are not easy to pull off. yeah, it took betul so tuh, many people in different organizations to work it's together. not easy to pull off, actually. Number 12, okay. volunteers. Before that, so uh, yang MCO ni uh, uh, tambahan lah kan dia ni uh, MCO ni uh, kalau Melayunya perintah kawalan pergerakan dia di bawah undang-undang kawalan persekitaran 1988 akta 3 342 something lah um, dia di bawah akta tu actually dia uh, untuk mengawal wabak yang berlaku di kawasan tertentu. Ha, jika diistiarkan macam ha, ha, diistiarkan wabak, so ha, semua agensi yang berkaitan di bawah ha, Majlis Keselamatan Negara (MKN) ha, iaitu daripada pasukan keselamatan, daripada ha, yang berkaitan ha, dalam ini akta ini kesihatan dan juga daripada uh, bahagian kecemasan macam kesihatan uh, hospital penerangan pun masuk juga jabatan penerangan uh, dan juga beberapa agensi yang di dalamnya lah yang berkaitan uh, pejabat daerah lah selaku penyelaras di bahagian daerah kalau negeri uh, kerajaan uh, negeri kalau di peringkat persekutuan uh, kerajaan pusat lah uh, jadi jadi um, memang dia punya kalau sesiapa yang ingkar ni memang dia punya kalau di bawah akta tu sesiapa yang ingkar boleh dikenakan RM1000 dan penjara tidak lebih daripada 6 bulan ha, tapi kalau didakwa dia lain cerita ha, dakwa kalau uh, kalau sabit kesalahan tu dia boleh melebihi daripada itu tapi ianya bergantung kepada macam hakim lah agar pulang kepada hakim dan terpulang kepada kuasa-kuasa di bawah itu akta lah ha, sampai mana dia punya ini dia boleh dikenakan compound yang maksimum Okey, kita teruskan dengan video ini Malaysia was able to build temporary hospitals. very efficiently and quickly. For example, the largest agro park in Asia was able to be built yeah. into a hospital in three days. Number 10, the, the Duplex Cluster. The Duplex Cluster complied with any order from MOH, and they never complained, even though they had to wait long hours in the heat. Number 9. Ah, tablik cluster ni pula, uh, kalau mengikut dia, dorong punya cerita lah, yang cerita di uh, media sosial, uh, di FB dan juga rakan-rakan pun ada juga hmm. cerita lah. Uh, dia orang ni um, antara uh, kelompok golongan yang uh, sangat memberi kerjasama dengan petugas-petugas uh, hospital, petugas-petugas di lapangan lah. Uh, jadi uh, berbanding dengan kluster kayangan tu ada satu lagi kluster ni yang daripada luar negara diorang panggil kluster kayangan hmm. berbanding dengan kluster kayangan ni um, kluster tablik ni yang paling paling apa humble lah paling uh, apa memahami dan mudah untuk bekerjasama sebab antara walaupun dia nak di, di antara ini tablik ni dia orang ada yang daripada golongan kopra dan sebagainya lah tapi yang kayangan ni ialah kan dia orang ni macam ego sedikit kan so that's why lah ada isu lah sedikit masa tu okey kita teruskan dengan video ni lagi oh. Ah, ini Stephen. 4 million Ah ha, ini uh, bantuan uh, apa yang koin ke berapa ni ke 7 uh, ah, Stephens iaitu bantuan-bantuan kepada rakyat. Ah ha, ini merupakan salah satu usaha kerajaan yang baru dibentuk pada Mac lalu. Ah ha, walaupun Malaysia pada masa itu kan kalau ikutkan uh, perubahan uh, pucuk pimpinan uh, di peringkat pusat. Ha, namun Perdana Menteri yang kini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dia punya kabinet berjaya untuk uh, apa uh, mengatur selia ini pandemik cara pencegahan ini pandemik COVID-19 dan juga tidak lupa juga kepada uh, ini rakyat lah uh, kesusahan rakyat pun dia ambil kira dan budget yang di keseluruhan budget tu adalah paling besar kalah pada zaman Najib kalah pada zaman uh, ini Tun M Pak Lah dalam sejarah Malaysia bantuan disampaikan oleh kerajaan kalau ikut keseluruhan tu di bawah bantuan, bantuan prihatin nasional 25 bilion 25 bilion dan ada tambahan lagi saya dengar uh, untuk uh, kaki tangan awam, untuk uh, ada lagi yang untuk penjana ekonomi ni kan yang baru diumumkan pada minggu lalu uh, melebihi daripada 25 bilion. So itulah yang kita rasa kalau saya sendiri selaku rakyat, selaku penjawat awam pun sangat berterima kasihlah kepada kepimpinan baru ni iaitu uh, Perdana Menteri Malaysia uh, Yang Amat Berhormatan Sri Muhyiddin Yassin uh, yang telah memberikan uh, inisiatif uh, insentif kepada rakyat inisiatif dan insentif uh, kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ketika PKP uh, pada tiga bulan yang lepas ia bermula pada Mac sehinggalah hari ini sebab ramai yang uh, tidak dapat kerja ramai yang kehilangan punca pendapatan dengan mendapat sedikit bantuan ni uh, ah, 1600 ada yang 1000 ada yang kalau bujang pula dapat 708 hingga 500 uh, ah, terus ada lagi yang apa inisiatif yang lain seperti bantuan-bantuan kepada uh, golongan apa syarikat-syarikat uh, korporat supaya yang pekerja-pekerja yang tidak dapat bekerja ini tidak diberhentikan ada bantuannya uh, bantuan insentif ini kepada uh, masyarakat korporat uh, kepada kepada syarikat-syarikat tempatan uh, agar mereka tidak membuang pekerja. So uh, kita sangat berterima kasihlah kepada kerajaan yang baru dibentuk uh, krisis yang berlaku pada sebelum Mac yang lalu uh, pada tahun ini juga. Jadi tahun 2020 ini sangat mencabar sebenarnya kepada semua bukan saja kita di bukan saja kita di Sabah ini, tapi seluruh Malaysia ini, seluruh Malaysia ini memang sangat bercabar lah tahun 2020 ini dengan uh, politik dan sebagainya. Oke, okay. cerita panjang pula. Namun lah kita sambung lagi dengan kita tengok lagi reaction video ini. Nah, ini. Ah, ini. Ya, ini betul nih. Ada beberapa ahli politik lah. Beberapa ahli politik lah yang uh, apa ambil berat tentang COVID-19 ini ada yang melupakan persengketaan politik untuk membantu rakyat dan ada juga yang uh, mengejar jawatan uh, <laughs> yang mengejar jawatan dan mencari kursi uh, ah, itu mungkin saya akan ulas di video yang akan datang lah sebab kalau saya ulas sekarang memang panjang video ini nanti kita akan ulas lah kalau ada kesempatan namun uh, ya lah memang betul lah cakap dia nih memang secara keseluruhan uh, semua ahli-ahli politik pada tiga bulan yang lepas memang uh, diorang bersatu untuk bersama dengan kerajaan uh, tak kira pembangkang ke tidak kira pemerintah ke penyokong bagi parti pemerintah semua bersatu untuk menyelesaikan ini pandemik COVID-19 ini. Okey, kita teruskan. Ya, betul. Ini di KL ni, homeless ini Daripada Natma. ah ini yang ini nih yang saya cakap nih kelas kekayangan <laughs> ada yang bukan semua lah ah tapi ada yang begitu ah ini betul everyone everyone in Malaysia is uh, very love to the frontliners ah ini pun betul Dato Rizalman pun macam dia ada buat nih PPE untuk buat baju PPE ha, ah, se kekurangan tu baju kan hmm. E. Hmm. make Hebat. Saya tengok ni kan, bangga juga. Oh, kita orang Malaysia kan. sangat bangga juga lah kita punya cerita nih sampai pergi luar nah ini Ebit Liu ah, ini nggak tahu dari mana selebriti Datu, Datu Siti pun membantu semualah dan ada juga artis-artis yang demand oh itu lain cerita lah <laughs> tapi ya lah bukan semualah yang begitu oke okay, nah ini Demi Nagara. Hashtag like Demi Nagara. So many of you wrote to me, you sent me videos yeah. and pictures, and specifically Pacific Baku, who's a motorcycle rider, let me take lots of his footage, along with Q Productions, who took beautiful drone shots. Sekejap. You can find Ada links to their channels in the description. So okay. thank you to all of you who helped make this video possible. Alright. Okay. So ha, Itu video yang kita nampak ha, Berdurasi selama 5 minit <laughs> Tapi kerana saya ada ulas-ulas lagi Masa dalam <laughs> video tu Mungkin lebih sudah ni 5, 5 minit Mungkin sudah 10 minit barangkali Okay In brief um, In my talk is uh, I'm very I'm very very proud uh, Because I'm also the Malaysian uh, We Malay, We uh, Malaysian looking at this video uh, made from uh, some YouTuber in US which is very very astonishing very very uh, uh, but grateful that uh, people some of people in around the world notice us how we fight COVID-19 in Malaysia in Malaysian way we should in this pandemic uh, situation we should together come together and help each other it is time for us to be uh, to be uh, people who uh, civilize to become a civilized people to help each other that is mean for the civilizations so uh, it's to help each other to uh, when people go very hardship in their life, uh, especially when they doesn't have any jobs, doesn't have any food in their fridge, uh, in their home. So um, we, if, if we, if we have a advantage, a little advantage um, to help them, please help them, because uh, we don't know. Uh, maybe um, in other time, maybe we will, we will also have a hardship our own. So um, even though the, peop the people who, who we help uh, were not uh, going to help you in other time, but there will other people will help us uh, in other time. I think um, mungkin pada minggu depan uh, videonya berlain sedikit sebab pada minggu depan uh, Mr. Mat dan juga family akan bercuti so uh, you can expect some delay in my uh, in my update in next update video mungkin delay sedikit lah dan, dan lambat sedikit sebab saya akan buat vlog untuk percutian yang pertama kali yang pertama kali untuk family ini uh, ke trip ke Adalah kamu, kamu tengok sendirilah nanti. <laughs> kami akan bercuti ke ke sana tu nanti, ke sana. Ah. So dalam update video nanti kamu akan tahu di mana Mr. Mat akan berada bersama dengan family family saya. So um, thank you for watching this video and uh, I hope all of you uh, have a good health dan kita jumpa di update video yang akan datang dan saya juga ingin war-warkan kepada semua untuk teruskan menonton uh, video-video uh, Mr. Matt Channel uh, follow hashtag Mr. Matt uh, ataupun kamu tulis sana Mr. Mat Channel dan kamu akan nampak semua video-video yang saya buat sebelum ni dan harap uh, salah satunya menarik perhatian uh, para penonton di luar sana dan uh, semoga semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan daripada itu, begitu saja daripada Mr. Mat Dan uh, kita akan jumpa di update video yang akan datang Peace and uh, stay safe, stay home and uh, goodbye See you in update video Peace out